Die meisten von uns hatten sie gerade so schön verdrängt, nun ist sie wieder voll da, die Euro-Krise. Diesmal spielt sie auf Zypern. Der kleine Inselstaat trägt gerade mal 0,2 Prozent zur europäischen Wirtschaftsleistung bei. Trotzdem soll er, wie es so schön heißt, systemrelevant sein und deshalb gerettet werden. Und zwar von Europas Steuerzahlern und, das ist neu, erstmals auch von den zyprischen Sparern. Nicht neu dagegen ist, dass auch diesmal wieder gekonnt verschleiert wird, wer hier eigentlich gerettet wird. Zypern. Von der Sonne verwöhnt und bislang auch vom Geld ausländischer Investoren. Jetzt spielt hier der neueste Akt im Euro-Rettungsdrama. Wieder sollen Milliarden fließen. Dem Publikum sagt die Politik dieses Mal. Das Risiko übernehmen, das müssen dann schon diejenigen, die in guten Zeiten mit Banken und mit Geldanlagen Geld verdienen. Die tragen auch das Risiko. Damit werden aber die Verantwortlichen zum Teil mit einbezogen und nicht nur die Steuerzahler anderer Länder. Doch hinter der politischen Schaubühne passiert etwas anderes. In Wahrheit sollen Sparer die Banken retten. Doch was ist mit Großanlegern, die Geld in Bankanleihen investiert haben? Der deutsche Steuerzahler und die kleinen zypriotischen Sparer sollen genau das Geld zur Verfügung stellen, damit diese großen internationalen Kapitalanleger ihre Anleihen völlig ohne Abzug verzinst und getilgt bekommen. Das ist der eigentliche Skandal. Zum wiederholten Mal wird ein Rettungsakt inszeniert, der die Wahrheit verschleiern soll. Die wahren Profiteure bleiben im Dunkeln. Das hat gute Tradition bei der Euro-Rettung, wie der Blick zurück beweist. Erster Akt. Behauptet wird, wir retten Griechenland. Griechenland wird nicht alleine gelassen. Wir werden und wir wollen Griechenland helfen. Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. In Wahrheit kommen die Rettungspakete für Griechenland vor allem Banken und Kapitalanlegern zugute. Ihre griechischen Staatsanleihen werden mit dem Hilfsgeld gesichert. Das Argument war damals, wenn wir da nicht helfen, können die Renten nicht mehr bezahlt werden und die öffentlichen Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Das war ja grundfalsch. Sondern die damalige Rettungsaktion lief darauf hinaus, dass der deutsche Steuerzahler den deutschen Kapitalanleger gestützt hat. Die vielen Milliarden, die als Hilfsgelder nach Griechenland angeblich gingen, haben Griechenland ja im Regelfall überhaupt nicht erreicht. Den Menschen in Griechenland also nutzt das Rettungsgeld kaum. Sie leiden unter den Sparmaßnahmen. Die Wirtschaft ist am Boden. Zweiter Akt. Behauptet wird, auch die Banken müssen für die Krise zahlen. Banken und Gläubiger dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Dann braucht es auch einen Einstieg in die Beteiligung privater Banken. In Wahrheit trifft selbst der Schuldenschnitt in Griechenland die Banken weit weniger als behauptet. Denn sie haben sich längst von ihren griechischen Anleihen getrennt. Als dann der Schuldenschnitt gemacht wurde, ist ein größerer Teil der Staatsanleihen, die zuvor von Banken gehalten worden sind, äh, in die Hände von öffentlichen Gläubigern gefallen. Das heißt, die Gläubigerbeteiligung war natürlich deutlich geringer, als man die von Anfang an gemacht hätte. Dritter Akt im Rettungsdrama. Behauptet wird, die Europäische Zentralbank EZB rettet mit billigem Geld den Euro. Within our mandate Innerhalb ihres Mandats wird die EZB alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu schützen. Und glauben Sie mir, es wird ausreichen. Offiziell hilft die EZB mit billigem Geld den Krisenstaaten. In Wahrheit profitieren davon vor allem die Banken. Sie sind es, die fast zinslos das EZB-Geld bekommen und es gegen hohe Zinsen weitergeben. Vierter Akt. Behauptet wird, Sparprogramme lösen die Eurokrise. Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Nachhaltiges Wachstum, also mehr Beschäftigung, mehr Arbeitsplätze, gibt es nur, wenn man eine einigermaßen solide Finanzpolitik treibt. In Wahrheit haben Sparprogramme die Krise in Ländern wie Spanien noch verschlimmert. Die ganzen Euro-Rettungsprogramme und die damit verbundenen Auflagen führen dazu, dass die Realwirtschaft massiv belastet wird. Der Arbeitnehmer bezahlt mit Lohnkürzungen, mit Rentenkürzungen, mit Kürzungen der Sozialleistungen. Die Forderungen des internationalen Kapitalmarkts. Denn ausgelöst haben die Krise die Banken. Bezahlen für die Krise muss die spanische Bevölkerung. Betroffen sind vor allem junge Menschen. Die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Auch in Zypern sollen Banker und ihre Gläubiger wieder geschont werden. Dabei gäbe es Alternativen. Die Alternative dazu ist, dass man die bestehenden Banken in Zypern bankrott gehen lässt und die Teile, die für die Realwirtschaft zwingend erforderlich sind, vor allen Dingen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, müssen vom Staat übernommen und weitergeführt werden. Eigentlich müsste sich die EU nur auf die eigenen Regeln für die geplante Bankenunion besinnen, denn die besagen, eine Bank retten sollen erst Aktionäre, dann Gläubiger wie zum Beispiel Anleihebesitzer. Nur im Notfall Sparer und Steuerzahler. Dann wäre für die Dauerprofiteure der Euro-Rettung die Vorstellung endlich einmal zu Ende.